Moi bons días a todos e a todas. Con esta Asamblea Nacional queremos facer un exercicio colectivo de debate e de reflexión, pero tamén queremos facer unha posta a punto, un convencimento de cara a afrontar os retos, as amenazas e os desafíos que temos por diante e que nos próximos meses irán a máis. Desta Asamblea Nacional Queremos sair, debemos sair con máis determinación e facendo unha clara aposta por reforzar a nosa resposta a través da mobilización xeral, da mobilización da negociación colectiva, pero tamén de ir a por todas nas seleccións sindicais para ampliar a nosa capacidade de organización, a nosa capacidade de crear sindicato, para organizar máis e mellor a clase traballadora galega. Porque o sindicato é máis necesario que nunca. Estar organizados é máis necesario que nunca. E nós temos que ser máis sindicato. Onde hai siga, hai sindicato, hai capacidade de loita, hai unidade, hai organización, hai poder sindical, hai dereitos. E aquí é onde temos que centrar os nosos próximos objetivos. Con firme decisión na asociación sindical, con máis esforzo na construción de organización social, de poder popular, para mellorar a nosa resposta na loita e na mobilización para a conquista de dereitos, para a conquista de políticas alternativas. É verdade que a historia non se repite, pero sí que estamos ante rasgos parecidos á situación económica que vivimos hai 50 anos, nos anos 70. Anos 70, no que a clase traballadora galega protagonizou primeiro en Ferrol e despois en Vigo loitas decisivas para o nascimento do que hoxe somos nós, do que é o sindicalismo nacionalista e de clase. E atravesamos unha situación económica e social que semella non ter fin, que semella non ter remate. Vivimos unha grave carestía de vida que xa estaba presente antes do inicio da guerra, máis que se veu agravada desde o seu inicio e que está acelerando o aumento da pobreza da clase traballadora. A inflación non para de subir, os prezos da electricidade e dos combustibles non baixan, moitos produtos de primeira necesidade están a prezos desorbitados. A taxa de desemprego no Estado español é do 13%, a taxa máis alta dos estados da OCDE, e o único que avanza é a caída dos salarios. No ano 2000, 20 o 39,3% das persoas traballadoras galegas tivemos ingresos iguais ou inferiores ao salario mínimo interprofesional cando no ano 2019 eran só 34,5%. E os gobernos utilizan conceptos aparentemente de grande complexidade para explicarnos o que está pasando. Falan e utilizan conceptos como hasta inflación, alta inflación, baixo crecimento económico e altas tasas de desemprego. En todo caso, son xogos de palabras ante a incerteza que vivimos, coas que nos queren levar pouco a pouco ao medo, á resignación e a que aceptemos como únicas posíveis as políticas económicas que están facendo e que non son outras políticas que as propias do neoliberalismo que a que nos teñen traído aquí a máis pobreza no conxunto da sociedade, para máis concentración, para máis acumulación de riqueza en menos mans. Confírmase, como xa nós tiñamos advertido, a insuficiencia do chamado Plan de Resposta Económica da Guerra. Medidas máis pensadas para a propaganda que para aprobar cambios reais e profundos nas políticas económicas e nas políticas públicas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 que estenden ao conxunto da clase traballadora a inestabilidade e a inseguridade laboral, mentres a patronal dispón aínda por riba non só de todos os mecanismos legais que tiñan na súa man para empobrecer e deteriorar as nosas condicións de traballo e as nosas condicións salariais, sino que aínda por riba contan con máis recursos públicos para cometer este atropello. Pero temos tamén que está en marcha neste goberno autodenominado máis progresista da historia, a nova lei de emprego, unha nova lei de emprego que se busca a privatización do INEM, do Servicio Público de Emprego, desaparecendo o Servicio Público de Emprego en favor das empresas de traballo temporal e das asencias privadas de colocación. As últimas reformas das pensións é outro prova destas políticas, justificadas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 pero nos, en cambio, cobraremos menos salarios e teremos menos pensión pública. E nesta ofensiva repítese tamén outra música, outro retrouso, que é o do chamado pactos das rendas, e que só ten como objetivo imponer a moderación salarial, imposibilitando calquera recuperación do poder adquisitivo dos salarios. Son todos mensaxes en favor e que contribúen ao que o capital aumente os seus beneficios a conta de estender a pobreza laboral e o empobrecimento xeralizado das maiorías sociais. Pero todas estas reformas non son máis tamén que instrumentos que veñen a favorecer as nefastas políticas que o Partido Popular fai en Galiza, converténdose estas políticas na pior solución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 de privatización de servicios sociais, de servicios públicos. Un goberno que siga o seu futuro ao camiño de Santiago e ao turismo, obscenamente saltado con monarcas corruptos. Unha Galiza sen emprego e sen industria, con importantes sectores productivos e comarcas agonizando. Oxeto de intereses dos fondos de investimento e do capital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 aos gobernos todo un paquete de medidas de intervención pública, de intervención da economía, de intervención de sectores estratégicos como é o sector eléctrico, dirixidos a reducir a factura eléctrica, a reducir o custo dos combustibles, a que se recoñeza a tarifa eléctrica galega, a que se cree unha empresa pública de electricidade, pero tamén outras medidas como as destinadas a garantir o poder adquisitivo das pensións e dos salarios de rematar ca fenda salarial de xénero e para defender a industria, defender os sectores productivos, os servicios públicos, o emprego, pero tamén para poñer freo a aplicación abusiva que se está a facer dos ERTES en moitas empresas e moitos sectores, pero tamén vimos falando, vimos defendendo a necesidade da conservación dos alugueiros e o abaratamento do transporte público. Nos temos claro que son alternativas que demostran e que xunto a mobilización temos que activar porque compre combater quen pretenda que a clase traballadora volvamos ser de novo quen paguemos unha vez máis esta nova crise como pasou coas crises anteriores. Por eso desde a CIGA levamos nos últimos meses chamando ao conflito na negociación colectiva para facer frente a esta situación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 na capacidade de confrontar contra o poder económico, pero tamén contra o poder político que lle fai as súas políticas a costa de roubar e saquear a clase traballadora. O único camiño, sí, é a loita e a mobilización, porque os dereitos non se regalan, porque os dereitos non veñen do diálogo social, porque os dereitos non os concede un goberno porque sí,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 na represión sindical de militantes, como estamos vendo, como vemos en Barreras, en Redi, a Plinor, de Pisa, Dinajosten, en a Atún Lobrove, Grupo Inditex, Fundación Hermanos Prieto, Prosegur, Smart Green, etc. E hoxe volvemos a dicir alto e claro, por si é que non se enteraron, que nós non imos parar, nós imos ir a máis, porque non lles temos medo. Non nos asustan. E para nós, a patronal e os seus actos non van quedar impunes, porque a capacidade de resposta que ten a unidade de clase, a solidaridade obreira é enorme. E tamén porque coa siga na rúa, a loita continúa. Ánimo e adiante!